өзүнүн суюктугу менен динамикалык кыймылы тең салмактуулукта болгон буу каныккан буу деп аталат каныккан буунун тыгыздыгы жана басымы температурадан көз каранды температуранын өсүшү менен бул чоңдуктар көбөйөт кандайдыр бир суюктуктун бууларын ичине алган мейкиндикте бул суюктуктун андан аркы бууланышы келип чыга алса анда бул мейкиндикте турган буу каныкпаган буу деп аталат